hello and welcome friends Google sheet सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है यहाँ पर देख सकते हैं एक पाई चार्ट मैंने बता बनाया है पॉपुलेशन को लेकर के तो ये यहाँ पर पॉपुलेशन लिखी हुई है तमाम कंट्रीज़ की इंडिया है चाइना है यूनाइटेड स्टेट है इंडोनेशिया है Pakistan Nigeria Brazil Bangladesh Russia और मैक्सिको और यहाँ पर ये पाई चार्ट में इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको डिटेल और भी अच्छे से दिखाई पड़ेगी तो ये कुछ तरीके से कुछ इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं तो अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ अब आपको इसको बना के दिखाता हूँ देखिए इस पूरे पार्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास डेटा हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए मेरे पास ये कंट्री और पॉपुलेशन का डेटा है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ सीधा कहाँ जाना है इंसर्ट में जाना है और यहाँ से चार्ट पे चले जाना है अब इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि चार्ट को कैसे चेंज करेंगे तो ये चार्ट पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास चार्ट आ जाएगा कुछ इस तरीके से क्रिएट होकर बाई डिफ़ॉल्ट ठीक है हो सकता है आपके में by default column chart set हो तो आपके में कॉलम चार्ट ही आ जाए तो अभी हमें इसको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग चार्ट दिए हुए हैं तो जो भी चार्ट आप चाहते हैं उस तरह का चार्ट आप ले लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले होने लगेगा ठीक है तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा इसमें रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में इस तरीके से आ जाएगा ये ठीक है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे कॉम्बो चार्ट मैंने बनाया था अगर मैं वापस से आ जाता हूँ पाई चार्ट पे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा और अगर कॉलम चार्ट की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे प्रिपेयर करना है चार्ट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video